Почитаем? Ебина! Накрауман! Продолжаем читать слова из трех букв. А если вы научились уже, то читайте вместе с нами, чтобы было веселее. Поехали! Брум -брум -брум -брум -брум. Та фатха та, лам фатха лам, та лам, айн фатха ам, поля взошел, поля взошел или тоже поднялся, поля поднялся. Поля поднялся. Поля поднялся. Ба фатхаба, лам фатхала, балам. Айн фатха, балаа. Проглотил. Бала проглотил. بلع проглотил با ضمبو لام كسرالي بولي عين فتحة بوليع был проглочен буля был проглочен буля был проглочен ميم فتحة ما ضاد فتحة ض مضى غين فتحة غ مضغ проживал مضغ проживал مضغ проживал ميم ضمامو ضاد كسرة ضي مضي غين فتحة غ مضغة был прожеван мудыга был прожеван мудыга был прожеван كاف فتحة كا ذال فتحة ذا كذا با فتحة با كذب أضمنوا كذب أضمنوا كذب أضمنوا صاد فتحة صا دال فتحة دا صدى Кофет хако, садака. Сказал правду. Садака сказал правду. Ра фатха ра, зай фатха за, роза. Ка фатха ка, розака. Наделил уделом. Розака наделил уделом. Розака наделил уделом. Родом нару زايكس روزي روزي قاف فتحة ق Рузика был наделен уделом. Рузика был наделен уделом. Нун фатхана, ва фатхава, нава, ра фатхара, навара смотрел на вора смотрел. Син фатхаса, мин касрами, сами. Аин фатха, самиа, слышал. Самиа, слышал. Самиа, слышал. Син фатхаша, فتحة تا شتا Мим фатхана. Шатана ругал. Шатана ругал. Шатана ругал. Шин ضمشو را كسراري شوري ха فتحة ха شوريحة شوريحة был объяснен Шуриха был объяснен. Шуриха был объяснен. جيم فتحة جا ميم فتحة ما جمع عين فتحة ع جماعة صبراو جمع صبراو جمع صبراو جيم ضمة جو ميم كسرة مي جمي عين فتحة ع جميعة بالصبرا جمع بالصبرا جمع بالصبرا قاف فتحة ق تا فتحة تا قتا لام فتحة لا قتل убил قتل убил قتل убил قاف ضما قو تا كسراتي قوتي لام فتحة لا قتل بل أبيت قتل بل أبيت قتل بل أبيت سين فتحة سا را فتحة را سرا قاف فتحة ق سرق أكرع سرق украл سرق украл سين ضمة سو را كسرة ري سوري قاف فتحة ق سوريق был украден Сурика был украден. Сурика был украден. Ха фатха ха. Yugoslavi, happy war Fatava, happy war will chill, happy war will chill, happy war will chill. Have a mahu, Yugoslavi, Hufi, war Fatava. Хуфива. Был выучен Хуфива. Был выучен. Вау, фетхава. Ха, фетхаха. Ваха, ба, фетхаба. Вахаба подарил. Вахаба. والضرير واو ضمه ها كسره وهي با فتحة با وهي با بالبدارين وهي با بالبدارين همزة فتحة ميم فتحة ما أما Ра, фатха, ра, амара. Повелел. Амара. Повелел. Хамза, бомма, у. Мим, кясра, Уми. Ра, фатха, умира. Ему было приказано. Умира было приказано. Син, фатха, сам. Ха, кесрахи, сахи. Ра, фатха, ра, сахира. Был на страже. Сахира был на страже. Сахира был на страже. با ضمة بو حا كسرة حيم بوحي ثا فتحة ثا бухейса разыскивался. Бухейса разыскивался. Бухейса разыскивался. واو فتحة و قاف فتحة ق وق فا فتحة فا وقف стоял وقف стоял وقف стоял غين فتحة غ سين فتحة س غسى لام فتحة لا غسل помыл. غسل постирал или помыл. غسل помыл غين ضمه سين كسرة سي غسي لام فتحة لا غسل был постиран غسل был постиран غسل был помыт или был постиран زاي فتحة زا لام كسرة لي زالي قاف فتحة ق залика прокатился залика прокатился залика прокатился мим فتحة را كسرة ري مري ха فتحة ح مريحة веселился забавлялся Мариха веселился забавлялся Мариха веселился забавлялся صاد فتحة ص خا كسرة خي صاخي با فتحة با صاخبة кричал صاخبة кричал صاخبة кричал ها ضمه باك صلابي حوبي شين فتحة سب حوبي был арестован, был задержан. Хубиса был арестован, задержан. Хубиса, Хубиса. Симба Масу, Димка Слади, судим. نون فتحانا судина, судина был заключен в тюрьму. Судина был заключен в тюрьму. Судина, судина. Каф фатхака. Ра даммару. Кару. Ба фатхаба. Каруба. приблизился قرب приблизился قرب قرب приблизился با فتحة با عين ضماع باعو دال فتحة دا بعودة الضليل شق بعودة الضليل شق بعودة الضليل شق تا فتحة تا را فتحة را ترى كا فتحة كم ترى كم أستعجل ترى كم أستافل ترى كم أستعجل تا ضمة را كسرى لي كا فتحة كم تريك تريك بالأسطافلين Турика был оставлен. Турика был оставлен. Сада фатха са, ба фатха саба, ра фатха ра, сабара, терпел, сабара, терпел, сабара, терпел. Обязательно запишите все слова в тетрадь и читайте их много раз самостоятельно или вместе с нами, чтобы это стало для вас легким. И попробуйте запомнить перевод каждого слова.